Kill Rapper, bin ich bleib besser. Komme an eine Tesla, steck dein Bein jetzt ein Messer. Ey, oh, ey, oh. Mia, Ich will zu fly in der Booth, flauzt sich auf meine Tattoos, alles, was ihre Spur. Ich mache weiter, wie ich will, wie ich's mach. Ich werd ein Star und du bleibst leider. Ich rasiere eure Szene jetzt auf allen Dingen. Lass mir nichts erzählen, jeder weiß, ihr habt Probleme. Ich stehe auf ewig dafür, dass ihr euch verpisst. Erzähl mir nichts, ich lebe den Scheiß und du nicht. Ich kann es nicht mehr hören, jeder denkt, er wäre krass. Ohne Label und Producer wärst du nichts, du sparst. Rechne mit euch ab und dem Scheiß, den ihr Kunst nennt. Die Hoffnung bleibt, dass ihr eines Tages umdenkt. Gebe kein Fick, was sie sagen. Siehst du mich, dann stockt dein Atem. Spaceship Trip, komme angefahren im Tesla-Wagen voller Kassa-Gadgets. Gebe kein Fick, was sie sagen. Deutsche Rapper nur Maden. Fühle mich wohl und erhaben, denn ich durchschaue ihre Charten. Hey, yeah, yeah.